Sinepoyizini isicawu. Isigcawu. Ulifumana igama elithi isigcawu? Cimba uyakhangela mfondini. Aha, hayi asabu uyaqhatha. Uzikhangele wena esi sigcawu. uyabona ke kule ncwadi yethu sizayifunda ithi izinambuzane kukhona namanye amagama esizawufunda ngawo jonga umzekelo ubani okwazi umfundela eli gama balithini lithini eli gama lithini ambesi eli gama ke nkosi boy zithi lithini eli gama zikhuthele inoba into enezizikhutheleyo zintoni kwezi namzana yaziwa ngokukhuthala isigcawu saziwa ngokukhuthala imbovane nyhani kuthi anizazi ngokukhuthala imbovane sizawubona pha kulaa ncwadi yethu iinyosi zaziwa ngokukhuthala ehe ihle uhlaba amanzi waziwa ngokukhuthala sakhe sibone pha encwadini yethu ndizawubabona aba bathethe into erayithi abathi isikhuthele eso sinambuzane